Mm. impamvu ki wicara ari ugatera kamera ukazana umushumba mm. ni umusambanyi ashatse gatanu rarara mm. ndashaka kubaza gushaka kane cyangwa gatanu cyangwa gatatu biramarira iki uri bukumve ese birahindura iki kuri sosiyete nyarwanda ese abakijijwe uyu mutesi ababwirije agakiza aho nujya kumuharabika ntibari bukavemo njyewe rero bityo niyo mpamvu uzabona igihe cyose uzamumbazaho ntabwo nzamuvuga nabi ariko kuza ukambaza ngo umukozi w'imana kanaka aho yahamagariwe si mazi aho yimikiwe si mazi yewe n'amatora baba bakoreramo si nyazi rero ngewe icyo nshinzwe gusa ni ubutumwa bw'amahoro ni ubutumwa buhumuriza ni ubutumwa butamanura ni ubutumwa butandarika ntabwo wari ngewe kandi ntibivuze niba uri inshuti yanjye for example mm. ukaba wumva mvuga ibitandukanye n'ibyo uvuga mm. twavutse mu nda zitandukanye tuva mu mafamiye atandukanye mm. duhamagarwa bitandukanye ntabwo ngomba kuvuga ibyo wowe ushaka Oh, yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mu mvura ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe uzaba umerewe neza uyu munsi minerivare cyangwa ibindi ibibazo bikugarije byaba biguhagaze hejuru ubona nta nzira ariko ihangane wizere kirisiti umwami n'umukiza ejo nawe ubuzima buzaba bumeze neza nawe uri gushima ndetse nk'abandi bose uyu munsi kuri kamera muri kubona twabanye n'umukozi w'imana hari abantu benshi mu muzi ariko n'abatamuzi reka dutangire yivuga mu mazina yombi kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye turakwakiriye murakoze kunyakira kuri mikoro zanyu za yero tivi ah, kandi rwose ndanezerewe ko uyu munsi ari igihe mwahisemo kugira ngo muganire nanjye mm. ah, nkabashuje n'abankurikira muri ku isi yose kandi mbasaba no kugira ngo mukore sabusikarayibu mm. kugira ngo Uh, tujye tubana umunsi ku wundi hmm. rero amazina yanjye banyita joye murenzi nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa yesu kirisito uh, nkaba ndi umubyeyi ndumva ari ibyo hmm. murakoze cyane rero kwibwira abantu badukurikira uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo uh, zitari imwe zitari n'ebyiri ahubwo zishobora kuba nyinshi cyangwa zikaba na nkeya turabwira umuntu wese wakoze sabusikorobe cyangwa udukunda ukunda ibiganiro dukora ntuze kuza gucikwa uyu munsi tugiye kuganira ah, kuri topike nyinshi nyinshi kandi ndabizi neza ko muri buze kuza kuzikunda ah, topike ya mbere tugiye kubanza kuba twaganiraho ni ku rugendo rwa pasita mutesi wagiye ugaragara cyane ah, ushyigikira pasita mutesi ndetse ukaba wanavugwa nabi kwimira ukavugwa nabi mu by'ukuri ugakomeza urwana ku ishyaka ry'umurimo w'imana ushyigikira abashumba uvuga ati pasita mutesi ni umushumba ariko aho bigeze Ah, abantu benshi nabo bagiye bacika intege bakabona bagize igihe cyo kurambirwa noneho byanatangiye kugaragara yuko pasita mutesi ikijyanye n'urugendo rwiwe rutigeze rubaho ngo yibereye hano i kigali icyo kintu noneho ntabwo cyaba kiri kuguca intege kugeza akanya ukavuga ati nanjye aho bigeze ngive nzapu ntabwo nongera gubashyigikira erike reka tubanze dusenge eh. nta kibazo data mu izina ryesu nce bugufi imbere yawe nongeye gushimira ineza yawe nongeye gushimira urukundo rwawe no kurinda gukomeye data mwiza ndasengera umuntu wese udukurikira wacitse intege utamerewe neza kugira ngo umwami mwiza ikiganza cyawe kimukoreho ashobore kumenya kuri imana igira neza ashobore kumenya kuri imana ikiza ashobore kumenya kuri imana itabara data mwiza ndasenze kugira ngo umwuka wawe wera amanukire ikiganiro tugiye gukora ukibemo ntaba ari amarangamutima yanjye ahabwa umanukire muri jye unyoboreshe umwuka wawe ni mu izina rya Yesu kirisito nseze nizeye amen hmm. ah, wari ugize uti eh, urugendo rwa mutesi ni rwaba rwaraguciye intege hmm. urongera uti kucyo utajya umuvuga nabi ntabwo ari urugendo ni urugendo rwa baringa ntabwo rwabaye ah, <laughs> urashobora kubona urwara nabaye by eh. ariko icyo nakubwira ni kimwe hmm. buri gihe cyose uhora umbaza uh, ku bantu cyangwa ukambaza no kuri mutesi sinjya nkunda kuvuga abantu mm. ariko nanone niyo mvuze umuntu ntabwo ndi umuntu udakurikira amarangamutima y'abandi bantu mm. kandi icyo nemera ni kimwe ni uko abakozi b'imana nzabihagararaho nzanabisubiramo mm. aho kugira ngo nta bwambi bwitera byo so rero niba twese tuvuga imana akaba ari twamamaza ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito ababwamamaza ah, ntabwo twakabaye tubambura ubusa mm. ah, ngewe nkange joy mutesi ntabwo muzi mm. usibye umuvuga nkakurikira mm. ntabwo ndamubona ukaba unamukurikira kuri social media mubona gutyo kuri social media ayo nkabona ari umudamu uvuga imana neza ah, ibyo yaba akora n'ibyo yaba yaragendeyemo n'ahashize he ntabwo ibyo ngibyo ngewe ntabwo ari nshinzwe icyo nshinzwe ni uku ikintu cyose cyasenya umuryango narabikubwiye mm. kuko reka nkubwire Eric iyo uvuze jyoye cyangwa ukavuga pasita kanaka cyangwa se kanaka ntabwo uba uvuze wa muntu gusa mm. iyo umuvuzeho nabi bigira ingaruka ku bana bikagira ingaruka ku muryango nzahora mbisubiramo rero niyo mpamvu ngewe utazumva ah, nzahora muvuga neza mm. cyane ko icyo uwiteka amutekerezaho ntakizi kandi ibimurimo bifasha abantu benshi ibyo ni byo ndeba hmm. ibye hagati ye n'imana hmm. n'imana ibizi hmm. ndetse n'abariyubona baca imanza bakavuga ibyo bashaka ntawe uzi icyo imana itekereza kuri pasita mutesi imana niyo ibizi kuko niyo yamuhamagaye ntabwo yahamagaye n'abantu so iyo yamuhamagaye nzaba mbisubiramo ishatse no kumubuza kuvuga cyangwa ikamwambura bikora yabikora ariko twebwe uri evangelisiti uri pasita uri iki ibyo wowe umuziho byose ngewe nakubwira ko udashinzwe kubishyira hanze mm. kuko eric babishyize hanze bigatanga akazi babishyize hanze bikazana agakiza ku bamwumva mm. babishyize hanze bikagira ikintu koko kigaragara bikora nta kibazo ngewe nagira wambaza nkagusubiza mm. sibyo yenda nanjye nkajya nkagendera ku mugihe wa bagenzi banjye ariko ngewe ngewe ntampagaye nkanjye Mm. ibi ndimo bitandukanye n'ibiri muri erike mm. uko ntekereza ibintu nuko numva ibintu bitandukanye nuko kubyumva mm. ntabwo rero ushobora kuza ngo unyumvishe ukuntu navuga umuntu nawe kandi ngewe ntabyumva muri gewe sibyo wabyumvise icya mbere ntuzambona byumve ngewe mba ndi hano kuri mikoro mvuga ariko mu byo mvuga byose nubwo ndi kuri mikoro ntabwo ndimo gukenera amafaranga ya viyuzi hmm. ntabwo ari ukwishyira hejuru ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe ndabizi ko guhaha kuri yutube ari kuvuga umuntu nabi hmm. rero reka ko numva ntandukanye n'ibyo ushaka ko nkubwira sinyowe yuko byahaha ariko aho kugira ngo bimpahire byandagaza umuntu abana be bazagira ikibazo bazaveho bagire turoma ababyeyi be abavandimwe be ntabwo ikintu kitubaka sosiyete ntabwo ntigisana umutima w'umuntu uri mm. sinshobora kugira gute ah, kugisapotinga mm. ahubwo ikintu cyose cyaba cyubaka igihugu cyubaka umuryango cyubaka sosiyete nyarwanda mm. icyo ngicyo nakigusubiza kandi nkakigusubiza uko ngewe nyumva ntabwo nagusubiza nkurikiye uko wowe uri kucyumva mm, nuko ushaka ko nsubiza nuko ushaka ko ngewe ndi busubize ibyo ushaka mm. ngewe nzasubiza nkanjye mm. nakubwiye gusa ko ntazajya kure ikintu cyitwa gusana cyangwa kubaka umuryango rero ariko rike kubera iki mutinda kuri mutesi mutesi eh, ntago ntago ari we wenyine ariko ndimo ndibaza ngo niba ushobora kuba uri umwe mu ba mu ba mu ba utavuga rumwe n'abangamutesi mm. ukomeza wowe umushyigikira mu by'ukuri akakomeza abatavuga rumwe nawe bakagomeza bagaragaza kote yiwe ya febure kote febure yiwe ariko wowe nturebere muri uwo mwanya wowe ukarebera mu yindi sayidi imbaraga uzikura zo gukomeza kurebera muri iyo sayidi ukirengagiza ibibi mu by'ukuri urimo urabibona ushobora no kuba uzi ko ari ukuri ariko wowe ukakomeza ukakwirengagiza ubundi ngewe nahamagaye ngomba kuvuga ubutumwa kuri yutube ariko wowe buri munsi ushaka kumvangira <laughs> unshyira mu biganiro sibyo ariko hmm. nabyo nta kibazo nabwo ni ubutumwa bwiza ah, ngewe imbaraga aho nzikura ni hamwe hmm. nahisemo kutazandagaza umuntu ushaka kubaho hmm. ntabwo nzandagaza umuntu ushaka kugira ngo mpahe ariko nimpaha navuze neza uyu nguyu ndimo kuvuga nta kibazo nta mutima w'umuntu mpungabanyije nta mwana w'umuntu ntehe turoma nta mubyeyi w'umuntu ntehe kujya mu bitaro ngo bavuze umwana we nta muvandimwe w'umuntu nteye turoma ngo navuze mushiki we cyangwa se muramu we cyangwa muramukazi we mm. ah, numva n'imana ubwayo yanshyigikira mm. kubera ko kuki abantu bafashe imana erike mm. njye n'imana impamagaye nka cukubiri nuko yampamagaye ubundi hari abapasiteri cyangwa abakozi b'imana bashinzwe kuza kuvuguruza cyangwa kuza kugaragaza umuntu ugenda neza imbere y'imana n'ugenda nabi mm. nagira ngo nawe unsubize haba hari bashinzwe kwigisha bashinzwe kwigisha iki ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza no guhugura abantu mm. inzira yo kugera gute y'agakiza no gukirana mm. ariko nabo ntabwo baba bivuga nko kumusebya haba bari kuvuga ibyo yakoze erega reka nkubaze ubu ukavuga ko ndi umujura birafasha iyi sosiyete nicyo nanjye muranga gusubiza umuntu ashobora kuvuga yuko umuntu ari inkozi y'ibibi kujya abandi bantu bamubona bamwizeraga babashe kumutakariza icyizere atagomeza guhemukira benshi none se reka nkubwire ahantu nakuva umuntu yakoze icyo kintu simvuge urugero uvuze uti uriya mupasiteri aresikoroka abakirisitu aragenda bakuramo amafaranga cyangwa mm. se afite ibindi bintu arimo gupirata akabaha cyangwa ibintu nk'ibyo icyo gihe ntabwo na nanjye navuga kimwe n'abandi uko bamuvuga hmm. ariko ikintu ntazemera hmm. ni umuntu uri pasiteri hmm. ushumbye itorero mugenzi we nawe ni pasiteri ibi bintu eric hari ahandi bikorerwa hari n'icyo biri bivugaho niba mwene se afite ikibazo mwegere iyo udashoboye hari ubwo ubanza ukamuregera eh, abakuru b'itorero mm. byakwanga urabanza ukamwegera yakwanga ukegera abakuru b'itorero byakwanga hari ubundi buryo ubikoramo mm. hano mu rwanda dufite eh, inzego mu iyobokamana mm. ushobora kugezaho ikibazo cy'umushumba wananiranye cyangwa kibibera mu matorero bita bijyanye n'iyobokamana cyangwa n'ibindi mm. hari inzego ushobora kujyamo mm. ukabigezayo mm. kandi icyo kibazo cyakemuka ni mpamvu ki wicara rero ugatera kamera ukazana umushumba ni umusambanyi ashatse gatanu rarara ndashaka kubaza gushaka kane cyangwa gatanu cyangwa gatatu biramarira iki uri bukumve ese birahindura iki kuri sosiyete nyarwanda mm. ese abakirijwe uyu mutesi ababwirije agakiza aho nujya kumuharabika ntibari bukavemo mm. njyewe rero bityo niyo mpamvu uzabona igihe cyose uzamumbazaho mm. ntabwo nzamuvuga nabi nta nubwo nzigera muvuga nabi kubera iki imana yacu ntabwo ifashwa imana yacu ni nyembaraga waba uyifashije kuba wajaginga egizagitiri kuko none se ubundi kujaginga nadahinduka bwo ndabikorera iki mm. ni nk'uko wafata amazi ukamena kuri iri karo mm. ubu se umennye kuri iri karo amazi yamanuka akagera hasi mhm. hari ikintu so rero ariko aho ngaho waba ushatse kubafata nk'aho mm. inyigisho cyangwa impuguro abandi bantu babaha batazikurikiza oya bajye batanga impuguro nziza ubundi hari abakozi b'imana hari imirimo basigiwe mm. hari n'ibindi batemerewe mm. ariko hari ikintu muzana cyo gusubiza ukavuga ngo ngo niba umuntu yakosheje ngo bajye bamusanga iwe niba reka dufate nk'urugero turi kuri kuri kuri urwo ruhande rwa pasita mutesi mm. niba yarafashe mu by'ukuri nk'uko bivugwa cyangwa eh, biri gutangazwa yuko ataba yaragize urugendo mm-hmm. akaba yarifashe ubwe agafata ibikapu bagafata amamara bagafata eh, amavarisi tuba tutaragera ku rugendo mm. reka nkubaze mm. ruriya rugendo ninde wari uhagazeho akavuga yuko atagiye datsi namba wani na urugendo rwe yagenda atagenda mm. yabeshya atabeshya ubundi twebwe nk'abanyarwanda baradufata wiki eh, nta kintu bidufata ariko biragaragara yuko kankubaze ikintu kimwe eri ubundi mutesi agiye akava mu rwanda akajya aho ashaka kujya gerayo amahoro mm. birongera iki ku munyarwanda wisonzeye cyangwa ku munyarwanda udafite agakiza utaramenya Yesu kirisito ko ari umwami n'umukiza mm. biramara iki biratanga se ibyo kurya ku meza ku muntu waraye ubusa mm. hari ibintu ni imikino y'abahazi ariko ni shopizi niba nawe yifata agafata agafata ah, nka kamera cyangwa telefone reka nakubwiye ikintu kimwe ngewe ntabwo ndimo gushyigikira ibyo yakora byose cyangwa n'imigenzereze ye mibi ahubwo icyo nshaka kubwira ni kimwe twebwe ababivuga ese abipositize ntitubivuge tukicecekera bimaze iki ubundi se hari ibintu ngewe mutindaho nkayoberwa hmm. urugendo rw'umuntu kugenda kwe kugaruka kwe kuba mu gihugu kwe ni ubuzima buri purive hmm. niba bishyize hanze ntitubirebe tubyihorere byaba ari ukuri byaba bitari ukuri ikintu cyose nabwo kitagira icyo cyungura sosiyete hmm. kitagabura kitazanira umushonje ibyo kurya kitazanira agakiza umuntu utagafite kitakwereka inzira nzima umuntu uri mu nzira mbi numva rwose nta ntabitindaho sinzi n'impamvu bimbajije mm. so rero narakubwiye nzahora mbisubiramo mm. for example nigeze kubona na hari n'undi wigeze gupositinga atwite mm. ntabwo nzi ikibibatera eh. ah, ikibatera cyose nibo bakizi kandi bafite aho icyo bazabazwa mm. kuko niba birivuga ngo ntukabeshye ntukwire kubeshya ariko mm. niba uhisemo kwirengagiza eh, icyo bayibu bivuga ukabikora kandi ubona ko atari atari byo atari ukuri njye ntabwo nshinzwe kukwandarika cyangwa ntabwo nshinzwe no gusubira mu byo wakoze mm. sinzi n'impamvu y'imbajije njyewe nshinzwe kuvuga ikintu kifasha sosiyete nyarwanda hmm. ikintu gishobora kuvana umuntu mu mwijima kikamugeza mu mucyo hmm. shinzwe kubwira abantu ko yesu kirisita ari byose niba urushyu uremerewe hmm. yuko yagukura iyo mitwaro babyumva ariko kuza ukambaza ngo umukozi w'imana kanaka aho yahamagariwe si mazi aho yimikiwe si mazi yewe n'amatora baba bakoreramo si nyazi rero ngewe icyo nshinzwe gusa ni ubutumwa bw'amahoro ni ubutumwa buhumuriza ni ubutumwa butamanura mm. ni ubutumwa butandarika ntabwo uwo ari ngewe kandi bivuze niba uri inshuti yanjye for example mm. ukaba wumva mvuga ibitandukanye n'ibyo uvuga mm. twavutse mu nda zitandukanye tuva mu mafamiye atandukanye duhamagarwa bitandukanye ntabwo ngomba kuvuga ibyo wowe ushaka ibyo mvuga hari uzabimbaza ariwe data wantumye nabimbaza ubwo nanjye nzamusubiza mm. nabona nakosheje azamana mm. kuko ibyo tuvuga byose hari utureba udahishwa ushobora no kuba mu mutima wanjye akamenya ibyo ntekereza mm. kandi arireka nkubwire dore uracyari umwana muto urimo urakura uzaba uwuriwe ntuzaba uwo abantu bashaka kuba we kuko iyo ushatse kuba ingendo y'undi iravuna nushaka kugenda nk'uko umunyamakuru n'aka yagenze uzavunika mm. n'ushaka kuvuga ukuri kutakurimo bizakuvuna mm. iteka ryose ntukanabaze ibyo utumva ujye uvuga ibikurimo ubaze ibyo wumva kuko buriya imana ntiyishwe nshobora no kubangavuga ngo wenda eh, mutesi ibi niba ariko wenda mu inside me nta namukunda for example so rero niyo mpamvu ngewe ibyo mvuga nibyo ndimo uje n'ejo nagusubiza murambikubwira ikintu cyose mm. kizahungabanya umuryango kubera inyungu runaka sinzagikometingaho mm. ngewe nzajya mvuga ibyubaka bikurutsa imitima mm. rero pasita mutesi ngewe pasoni naravuga ngo ndamukunda uzabara azababare <laughs> nyuma yo kuvuga yuko umukunda ni irihe tangazo cyangwa uh, ni irihe jambo wabwira umuntu wese uh, usa nkaho ari umuhopozi wa pasita mutesi ah, ikintu nababwira ni kimwe hmm. niba koko umuzi mwaragendanye ukabona hari inshingano yenda ashobora kuba yarateshutsemo hmm. wamwegera nabonye ari umudamu mwiza kandi numva atakwanga ukamwegera ukamubwira utari kwaha wagenjeje nabi ahangaha siko byari kumera aha siko byari kumera njye mm. niko numva nabikora mm. nanjye kugeza umbaye hari icyo muziho namwegera namushakisha nkamubona mm. rwose ndibaza yuko uh, atari umuntu utumvikana kandi bibiri iravuga ngo umuntu wanga guhanwa ameze nk'inka rero ndibaza yuko uh, bibiri yarayizi kandi abonye ari umubyeyi numva umuntu wese Eh, ufite ibyo amuziho by'ukuri aho kugira ngo ubituzanire bitari butwubake ubituzanire bitari budufashe bimushyire we nyirabyo we nyirabyo <laughs> agumana iyo mizigo yiwe <laughs> witera abana bacu ubwabo kuzaba abakozi b'imana ejo mm. bavuga ngo abakozi b'imana bakora ibi witera sosiyete nyarwanda kuva mu byiringirwa kubera ibyo mm. mwirirwa mutubwira ntabwo mm. ari byo ntabwo ari byo sinemeranya nabyo ni ngewe nkange ntabwo ari ah, ah, ni nkange sibyo uko niko mbyumva kandi uko mbyumva si kimwe n'uko wabyumva rero abajya bandira amabuye cyangwa ukanyura mukanyohereza za meseji mumbwira nabi munyura hirya muvuga ibiki muri komenti ah, genda ashaka kubabwira ikintu kimwe eh. joyi ni joy yahamagaye nka joyi n'imbere y'imana nzahagararaho nka joyi ntabwo mm. nzashaka umufasha pasiteri naka cyangwa inshuti zanjye nzahagarara nkanjye nayo mpamvu rero uwo na nasapotinga wese muri mu byo mvuga mm. ntibikagira umuntu ucumuza cyangwa bibabaza mm. uyu ni njye nzasubizwa nkanjye mm. nzabazwa nkanjye kandi abo nkunda si ngombwa ngo bakunde eric uwo nkunda si ngombwa ngo umukunde oya nta muntu ugira wizereramo se basi uvuge ngo uyu mushumba mwizereramo oya ntabwo njya nizera muntu ntabwo ngewe nkunda abantu ko ari abakozi b'imana abakozi b'imana bose Ah, n'uzavuga umukozi w'imana wese numva muzabona ko ibyo mvuga bitandukanye ngira ngo wumvise na rasitayimu pasita korode abandi bamutuka ntabwo ugiye nigeze mutuka ahubwo nagiriwe numvisha nkozeho ndavuga ko niba ururimi rwanyereye akabyivugira ah, erike nibyo nakubwiraga nakubwiye ngo ngewe umuntu wese uzaza yenda tuka umukozi w'imana kabone n'ubwo hatari umukozi w'imana kuko mm. aho yitiye umukozi w'imana twe duhari apfa kuba yitwa pasiteri kandi abyemerewe mm. ah, ibyo yakora nyuma yo kuyihabwa mm. twebwe nk'abamubona ntabwo tubishinzwe ah, umuryango wabonye igihe abantu batukaga korode urabyibuka si wowe wankoresha ikiganiro ugeze wumva mutuka se mm-hmm. ni uko muzi cyane se mm-hmm. hari icyo musaba se mm-hmm. ariko ikintu cyose cyahungabanya ah, umuryango wa korode kubera ko ariwe wizanye mu itangazamakuru akanakora ibintu nka biriya nubwo koko mbibona ko abamunenze nta makosa bakoze ariko kuko nabonaga ingaruka izaba ku bana be mm. nagombaga kubivugaho kandi koko muri iyo minsi abankurikiye ah, ndumva bararekeye gukometinga cyangwa no kuvuga nabi kuri uriya mukozi w'imana mm. kuko abakozi b'imana hari ikintu mutazi bagira ibanga ashobora gukora amakosa ariko akagenda kubita imbere y'imana akarira mm. wabonye dawidi ibyo yakoreye mukaburiya arangije amateka ye bazayasome sinago uyu munsi twaje gusoma bibiri sinyakunda kuvuga ibintu byo muri bibiri ntayisomye mm. ariko dawidi yarababariwe mm. rero hari ibyo bakora bibi cyane byinshi kuko imana yacu ni nyembabazi eric nta kintu na kimwe wakora imana gukora ariko ikibazo ni ugukora ikintu ukakomeza ugikora ukakomeza reka nkubwire ikintu kimwe eh. Eh, hari abantu bizana muri iyi mihanda bamugana mm. akaza azi ko ari akaza azi ko ari aje mbega kugaragara ngo amenyekane si sibyo mm. so akaza arakora ibintu biri bizare kugira ngo abimenyweho twabonye abaza bagaragaza amafoto ko batwita batatwite mm. kugira ngo gusa abantu babavugeho kandi babavugaho bikabarakaza mm. kandi aribo bizanye kandi aribo bizanye ahubwo ngewe mbabazwa n'umuntu yenda watanze ubuhamya bwe abantu bakazamukiraho mm. nzabivuga mbisubiremo niba mutesi yaraje avuga ati genda kuyemo imitaho y'ikinyoma for example fayini yayikuyemo yarababwiye ko yayikuyemo nk'umukozi w'imana atanga ubuhamya niyo gituma wowe bizamukiraho ugashaka no kumenya n'uwayimwambitse ugakomeza ukamenya n'uwo batanye ukongera ibyo bintu bihungabanya abana b'umuntu mm. ngera nk'umubyeyi nibwo nafashe eh, umwanzuro wo kuvuga ngo nubwo mfite uko nshobora kujya muri izi mikoro nkavuga ntabwo nzavuga ikintu cyose cyamanura umuntu cyangwa cyatuma abana b'umuntu bagira gute umuntu mm. wese uzavugwa nabi mm. naba mukunda naba namukunda nkanjye pasonari hmm. ntabwo nshobora kumuvuga nabi kubera umuryango we ahubwo nakwegera nkubwa ibi bintu nyaboneka ubigabanye ubireke hmm. rero nkababwira umuntu wese waba afite icyaziho kuri mugenzi we muri ibi bintu by'iyobokamana hmm. aho kugira ngo uze kubitubwira ujye ugenda ubibwire uwo nguwo kuko kujya ukavuga imva n'imvano y'urugo rw'umuntu rwa mbere n'urwa kabiri nuko byagenze ariko reka nkubaze kandi unsubize n'ubwo uri umunyamakuru mm. reka tuvuga ngo mutesi n'umwana wabyaye mu nda mm. urugo rwa mbere ruramunaniye afite imyaka mitoya mm. wamubwira ngo yicare aho ngaho nubwo bibiriya ikibivugaho ari ikindi bibiri bategeka kuba ibishuba ziko none se urumva yakiba ugendeye ku marangamutima ntabwo rero nibyo nkubwira hari abantu binanira nakubwiye ngo abaye ari umwana wabyaye aya ntabwo namubwira ngo noneho ukabona ashatse rimwe kabiri hmm. wamuvuma ukamuca mu isi ahubwo ngaho wabuzanyemo amarangamutima ariko yakibyeyi n'ubundi nta hantu reka nkubwire ikintu kimwe hmm. hari ahantu se byanditse hari igihano cyanditse hano muri bayibu kitugaragariza uwarenze kuri ayo mahame yo muri biriya icyaha icyaha azacirwa wenda yabihisemo abishaka ushobora kuvuga ngo reka reka nshake umugabo wa kabiri cyangwa gatatu cyangwa n'uwa kane hmm. ngewe nzemera amanwe ubundi twebwe rero niba barakubwira bidufataho iki kugira ngo wa muntu tumukubiteho icyaha iyo bera igihe cya kera bakaba bafata amabuye akajya kumuhondagura kuko hmm, byabaga bimeze <laughs> bari ahantu ba kera barakosaga nabo si byo ubu ngubu turi mu mbabazi hmm. ntabwo mvuze ngo dukore ubuntu dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage oya hmm. <laughs> sibyo eh. tureke ibyaha tuve mu bidatunganye mm. ariko gusa ngewe ibyange byari ngo niba hari umuntu uzi ko akora ibidatunganye kandi ukaba uri uri umukozi w'imana uri umupasitazi uri muri pasita muri aba mm. mutari intambwe musange wa muntu mumubwire mm. ibyo mutuzanira nzajya murabisubiramo biradufasha iki biratwungura iki yaba ari mu mibereho rusange Mm. biratumarira iki mm. biradufasha iki ndagira ngo munsubize namwe muri komenti muzabivuge mm. ibiganiro bakora byo guharabikana bitumarira iki nkatwe twebwe tubyumva katuvuga ngo turi no muri sosiyete yandikishijwe noneho abatarakizwa byo ntabwo batera n'intambwe baze gukizwa kubera iki twirirwa akana kagize atya uyu yakoze iki uyu yakoze iki eh, mama shayirani yakinnye buryohe ubwo ni afite afite ibyo yahisemo Mm. imana akorera izagira ite izamuhemba mm. si byo ntiba ari ibyo abona akaba ari byo yumva ashaka n'akazi ke kuko azi icyo bayibu ivuga bibiri yarayisomye ivugabutumwa ararizi hari n'igihe yenda yakoreye imana ariko niba ahisemo gukora ibyo akora mm. ibyo ntabwo twebwe mba numva tudakwiriye kubitindaho ni ukuri kuko abona afite impamvu yabimuteye ndumva ibisubizo wambajije mbishubije ushobora <laughs> kuba nabishubije neza uko ubishaka eh. ariko narakubwiye mbisubiramo mm. ikintu cyose gihungabanya umuryango ngenda gihungabanya nanjye mm. pe mm. ntabwo nita ku warahamagaye yesi uri umukozi w'imana yesi ese ubundi kankubaza nimutwite abakozi b'imana turi abakozi b'abantu se niyo si imana dukorera si izaduhemba si nayo izaduhana none se kuki abantu babitindaho ushobora kuba ibyo bavuga uriya muntu yarabikoze koko cyangwa se ataranabikoze ariko wa wundi akorera niwe uzagira gute buriya ukorera umuntu w'isi iyo wakoze nabi ntaguhemba mm, arakwambura cyangwa akakubwira amakosa ah, ah, ariko ugahita wakoze nabi wacuruzaga none barakwibye na gisinkwemwe ndagukata ni kimwe n'imana yacu mm. kuko irabizi amabwiriza njya kurahira nkazamura ukuboko ko nazatatira ibi n'ibi n'ibi uzagera ahantu barahira mm. urebe ibintu barahira so rero ibyo baravuga ngo ni inkuru y'ikosa ngo pasiteri bazaterane bongere bampane <laughs> hari ibintu byinshi barahira eh. ariko icyo nakubwira ni uko bano bantu ubona basubizanya byose mm. byose barabizi eri numuzabitindeho mm. ah, iyi yutube cano izi yutube cano zizadukorera ishyano harimo n'abaterana amagambo bashaka kugira ngo bamenyekane mm. cyangwa babeho Mm. sibyo bakabikora babizi ariko mu by'ukuri ibyo bakora bazi ko ari amafuti bazi ko bahungabanya ariko kanywazeri mm. uzi amakesi y'abapasitari ari muri ari muri ribu bajyana muri ribu bajyana muri ribu kubera iki kubera ko umwe yavuze undi n'undi akavuga undi mm-hmm. si ibyo bintu birakwiye by'ukuri si icyo kintu cyagikwiye nanjye ko ari cyo kintu ndi kwibaza nibyo ngewe naje naje naje ko kutavugaho rumwe nabo ngo kiriya <laughs> ntabwo ubundi twagakwiriye tujya abakozi imana bajya muri ribu ntabwo ibyo mm. bintu bikwiriye mm. none se imana yacu yabiriye none se urumva imana bayishyize ku ruhande mm. iby'umwuka birwanwa urwana intambara y'umwuka mu mwuka ariko bo bashyize intambara barwaniza umubiri sibyo niyo gituma umuntu ajya hariya burundu ubusa burundu undi nawe akarakaratiyanutse abakozi b'imana mutukana bene data babaho mureke dusubire ku rufatiro rwa Yesu kirisito twihane dukorere imana by'ukuri ah, tureke kwamburana ubusa ntacyo bimaze hmm. uyu yageze kuri aeroporo ntiyagiye yabeshye niba yabeshye afite uzamuhana hmm. murashaka iki uwo yabeshye uwamutumye ninde ni imana yamutumye ni umukozi w'imana hmm. niba yabeshya imana izamuhana izabireka se ntabwo izabireka ariko ashobora no kuyisaba imbabazi ntimureke ntimuhane ngewe rero yabikora atabikora yabeshya atabeshya yakura indege atayurira ntabwo bimfata simbishinzwe si mm. sibyo uwamutumye azamubaza impamvu yabikoze mm. so sinzi niba ibyo nagushubije bikunyuze ariko uwo niwe ngewe abazankurikira muzihangane mm. nkunda kuvugisha ukuri kandi numva na bibiri yavuga ngo nimumenye ukuri niko kuzabatura hmm. so nagira ngo eh, tujye tuvuga ibintu bizima guhagarara hariya ugatukana kuri yutube ugatuka pasita naka ugatuka pasita naka niba ugira ngo ndakubeshye uzajye muri ribu uzasangayo kesi ya pasita yongwe na pasita korode hmm. ni impamvu ki se yabatwaye muri ribu bari bananiwe se kujya kureba gitwaza n'amasasu cyangwa n'abandi tayana batayisire bakabunga niki se cyatumye bajya muri rib abana b'imana ntabwo eregerike imana ni nyinshi hmm. imana ni nyinshi ntawe uzi imana abantu bamwe bakorera ariko iyi mana yaremye ijuru n'isi iyi mana isumba byose hmm. ntabwo ifashwa hmm. irihagije irihagije kuba yaguhana mama we irihagije ko yaguhana wa mupasiteri we mm. irihagije ko yaguhana wa muvugabutumwa we irihagije ko yagufatira ibyemezo wayikosheje ntiwongere no kuvuga ngo ufungure n'umuntu mm. sinzi impamvu abantu bayifasha rero mm. ngewe ntabwo nta muntu nzambura ubusa nushaka uba uri umushumba wibe ibyo birakureba nushaka usambara ukora ibyo ushaka icyo nzi ni ko imana yaremye isi n'ijuru se umwami wacu yesu kirisito umunsi wakosheje azagufatira ibyemezo mm. ngewe rero sinshinzwe kujya kuvuga amakosa y'abakozi bisumba byose nzi ko yihagije mu bana bwayo kuba yaguhana nzi ko yihagije ku bana bwayo kuba yagusubiza ku murongo mm. nta muntu n'umwe uzazambura umuntu musa ngewe nimba ishobora kwambika nzakwambika uko nshobora mm. ariko pasita mutesi rwose ukomere imana usenga izakurenganura niba kurenganya kandi niba koko ibyo wavuga barabikoze subire ku rufatiro usaba imbabazi Yesu kirisito kandi imana yacu n'imbabazi mm. nta gikomeye kirenze iyo nk'umuntu atutse umukozi w'imana cyangwa se umuntu umuntu wese erega mwese muri abakozi imana iriya mm. birambabaza kuko mpita ndeba nkareba ishusho mvuga ngo ariko se uriya yaba ari umwana wanjye ari jye wamubyaye imbabazi rero nagira umwana wanjye n'izimana yagira umukozi wayo mm. kuko nawe n'umwana umwana wayo mm. rero numva ubu ninde waza kumfasha gushyira gahunda guha uburere umwana wanjye n'ibyariye ninde urusha nyina w'umwana imbabazi ngo abashaka kumurya egisagitire so rero <laughs> buriya imana sebye ni umubyeyi mm. kandi umubyeyi agira imbabazi hmm. uzarebe bakubwira ngo umwana wawe bamufashe yiba yiba kwa naka iyo hmm. ufite amafaranga urirukanka ukishyura bya bintu wa mwana yibye eh. kubera ko ufite ufite ufite urukundo rw'ababyeyi muri wowe hmm. niyo mpamvu rero eric nubwo uri umunyamakuru ntimugatinde ku bantu winindaho witinda kundi nkanjye iyaturemye iratuzi iradusobanukiwe ni nayo izagukosora aho wateshutse si sibyo nta mana waba ukorera ngo nurangiza uhangane numara guhangana bikugeze mu mategeko mm. iyo mana yabitabaho uzi ikibitera imana baba bayishyize ku ruhande bakajya mu mubiri mm. imana yacu tubabarire kandi rwose uh, itwiteho kuko turayikeneye muri iyi minsi mm. ndumva ibyo wambajije byose sinzi ko nagushubiza ibyo ushaka ariko ni uko nguko ushobora kuba utansubije uko nshaka ariko wasubije uko ngiye mbishaka uko ubishaka kandi ugasanga niko kuri kurenza uko uko niko kuri kwanjye nabitekerezaga nk'ukuri yes niko kuri kwanjye ni nayo mpamvu njya mbona rimwe na rimwe gusubiza ukababara oh, no muri komenti nawe ukakubitamo ariko rwose ntukabare kuko uwo ni we ngewe mm. ah, kandi ntabwo bivuze ngo niba erike ntashubije uko ushaka mm. ntibizatugira abanzi Mm. ntibizatugire abanzi kuko uko wavutse bitandukanye n'uko wavutse mm. ibyo ukora bitandukanye n'ibyo nkora mm. imyumvire itandukanye n'imyumvire yanjye ariko ibyo ntabwo byatugira abanzi ko twese turabana b'imana kandi tugomba gukundana rero ndumva ari uko nguko ugiye nagusubiza ah, ah, nyuma y'ibi ngibi rero umaze gukora ibiganiro byinshi byinshi ku muryango ushyigikira bamwe mu bakozi b'imana ntago wigeze uyu ugerwa cyangwa uterwa amabuye na bamwe mu batamushyigikiye kuko uko bimeze kose niba hari uruhande ubogamiyeho rw'imiryango ndetse n'imiryango y'abitwa ko ari abanyamakosa barantera hmm. ah, barantera bakavuga ko ibyo mvuga ushyike umuntu umusambanyi umuntu wakoze ibyangwa n'amaso y'imana umuntu umuntu umuntu hmm. ariko ah, nk'uko nakubwiye nge n'inge nabo ni bo hmm. ah, ikindi hari uko nigishijwe ibintu byo gukorera imana hari uko nabo bigishijwe ntabwo hmm. twese twigishijwe n'umwarimu umwe hmm. ah, rero njyewe nubwo wangishije ariko nshyiramo n'ubumuntu kandi ikintu namenye namenye ko imana idafashwa namenye ko imana yihagije Mm. nubwo turi abakozi bayo twemere gukora hari imirimo twemere gukora ariko numva hari n'indi tutakora mm. ah, rero numva rero numva ah, nta kindi ngewe narenzaho kuri icyo mm. uwashaka kunuka yatuka uwashaka kunsubiza agasubiza agiye nta kibazo ari ibitutsi turabyakira ari n'ibizima tukabyakira mm. gusa ah, yenda iyo ujya kubwira umuntu ukamusubiza nabi ujya ubanza wibaze ah, wibaze nawe <clears throat> uwo mwana uharabe ko ari uwawe mm. ah, cyangwa uwo mubyeyi uri bwumve uharabe ku mwana we uko ari bubitware mm. cyangwa uwo mwana uri bwumve uharabe ku mubyeyi we uko ari bubitware rero ikintu cyose kitakunezeza ntukagikorera undi ubushize nagusomeye cyanditswe cyangwa sinzi niba ari wowe ngo ikintu cyose ikintu cyose utakore wakorerwa ntikikuneze ntukagikorere mugenzi wawe mugenzi wawe nicyo namenyeshaga rero mm. kubera ko iyi mana ntabwo iyi mana ntabwo ifashwa mm. irihagije mu bana bwayo mm. Eh, reka yenda amagusomero ni muri matayo masubiremo yenda batwumvise niba si wowe uzongera mm. kutwumva mm. eh, muri matayo cumi na matayo karindwi umurongo wa cumi na kabiri haravuga mm. ngo ni uko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe kuko ariyo mategeko n'ibyahanuwe ubwo iryo ni ijambo ry'imana eh, hanyuma reka dusubireho inyuma karindwi aravuga ngo ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazazicirwa ngewe mm. icyo cyo n'icyanditswe mu magararamo sinyacira abandi urubanza mm. sibyo niyo mpamvu ujya wumva buri gihe cyose ntaca imanza mm. kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe niki gituma ubona igitotsi ubona agatotsi kari mu ijisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu ijisho ryawe cyangwa washute kubwira mwene so ngo henga ngo utokore agatotsi mu ijisho ryawe kandi ufite umugogo mu jisho ryawe bibiriya irakomeza ikatubwira ngo wandyarya we banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho kuko ari bwo wabona uko utokora agatotsi ko mu jisho rya mwene so reka yenda turekere ahangaha hmm. ahangaha birashaka kutubwira ko ni nko kuvuga ngo nta muntu w'intungane hmm. niba uvuze ko ndi umunyabyaha nawe hari akandi gatotsi ufite banza nawe banze kugira ute umuntu wese umushatseho ikintu wakibona hmm. so rero yenda umutesi eh, nuko ari wenda bashobora kugeraho bakamwogeraho uburimiro kandi we ntazi no kubatwara no muri ribu mm. eh, kandi imana izabimuhera umugisha rwose ntuzajye muri ribu ntuzajyeyo <laughs> ntuzajyeyo imana izakuburanira kandi bigende neza kandi bigende neza mm. ariko gusa mbwira n'abantu ngo ikintu cyose wumva ko utakorerwa ibyo bitutsi wumva ko nawe utabitukwa wibituka umukozi w'imana mm. mumureke mutesi yesi aramuzi ashatse yamuvugana nawe akamubwira ataha nawe arakosheje niba uko mubifitiye cyemeza hari ibimenyetso bigaragaza hmm. usibye ko noneho n'umuntu wese arahaguruka agashaka gusa kuvuga izina ry'ibanze rifitemo umugisha ntabwo ndabimenya <laughs> iri zina rishobora kuba rifitemo eh, ni ibyahishwe cyangwa ibyahishuranye <laughs> ni ibyabahishuriwe abamuvuga eh, ni ibyabahishuriwe abavuga hmm. kabisa pe rero ndumva jya baribyo navuga Mm. ntabwo ntabwo nahamagaye kuvuga ibintu bibi cyangwa kuvuga abantu ibintu bibi kandi iteka ryose mbere y'uko mvuga ntekereza kuba uri umubyeyi kandi nkatekereza ko imana yacu ari umubyeyi niyo data wa twese mwiza mm. so rero icyo nakora nkorera umuntu nanjye sinagikorera icyo nakorera umuntu nanjye nyirifuza kugikorerwa mm. so ni ukuvuga rero ngo ibigambo bibi byose abantu bavuze kuri uyu mukozi w'imana ngewe ntabwo ntabwo ariko ntabwo byashoboka hmm. kabone n'ubwo banzanira evidensi ibigaragaza ntiwabivuga oya hari uwaduhamagaye hmm. uri hejuru byose uri hejuru y'abapasiteri uri hejuru y'abayobozi bose sibyo uwaduhamagaye ashobora gufata icyemezo ibintu byose bikagira gute bigahinduka bigahinduka so rero ah, ndumva ngira ngo ari aho ngaho ngereje reka hmm. niba ufite ikindi wambaza numva nta kindi cyo kurenzaho kuri pasita mutesi ahubwo reka tuvuge ngo umuntu utanyuzwe n'ibyo umubwiye ajya avuga iby'iwe n'ubundi ntabwo wahindura bose kuko na yesu kirisiti yagiye bose badahindutse reka nkubwire ikintu kimwe eric mm. njye ibyo mvuga niko kuri kwanjye mm. so rero nabyo bavuga ubwo ni ukuri kwawe mm. niko mbyumva uwo bidafasha azihangane yego ariko n'uwanuka nkabona bamuvugaho nabi bamwandarika n'umukozi w'imana namwambika ngewe uwamamagaye ndamuzi ntabwo nahamagaye n'umuntu uwo ari we wese hmm. rero ntabwo waza wambura umukozi w'imana ubusa kabone n'ubwo ibyo bamuvuga barabikoze hmm. njye ntabwo nabikora hmm. kandi ndibaza ko nta tegeko ribihanira haryo yes hari ibintu ureba ukavuga ngo this is too much ese abaye ari jyewe koko ese ubundi eri kankubaza mm. umwana we yakosheje ukamushyira mu ruhame ukavuga amakosa ye yose ukatari imbere y'abandi bana bagenzi be mm. wa mwana harya ahita akira ryakosa cyangwa ahita noneho yigumura agakora n'ibirenze uruba cyane rero niba dufite urukundo n'imana ari urukundo mureke dukundane kandi twubakane two gusenyana hmm. umuntu yaba yakoze amakosa ye yaba yabeshye yaba yakoze ibiki byo biramureba hmm. icyo birivuga arakizi kandi imana yo ubwayo yamufatira ibyemezo rero ni muri urwo rwego ngewe ah, mbabwira ngo mureke dukundane kandi ijambo ryose wabwira umukozi w'imana Mutesi ukamwegera ukamubwira neza umutima w'urukundo ndibaza ko atari icyigenge ikosa ryose yaba afite yaca bugufi yaca bugufi kandi ryakira mm. rero nanjye umaniye kuri kamera gutyo kandi ukamarabika ahubwo ibyo nakora nshobora kubyongera wabyakiriza amaboko yombi nanabyongera ubwo urumva n'ubundi ubusa nuvuga ngo noneho najya kubihindura akitwara neza noneho uko babishaka baza uryango bagaruka kuri mikoro bakamwambika bakavuga neza ntabwo bagaruka si none so rero eh, numva yewe nzi ko imana yaca rukundo kandi nta cyaha imana itababarira so ni uko nguko ngushubije mwene data sinzi niba unyuzwe ariko niba utananyuzwe uwo ni njye ngenda nyuzwe kuko ibyo mba nshaka ni uko abantu bumva ukuri gusa ukuri mba nkuzi cyangwa ntanakuzi nanjye nkakumenyeraho nkamenyeraho uko kuri rero reka tuvuge ngo umuntu unyuzwe n'utanyuzwe yihangane bose bihangane tugushimiye nawe kuba witabiriye ubutumire bwacu ah, nidukenera yuko twongera kuganira hari izindi mpuguro twizera tudashidikanya yuko uzatwitaba genda eh, hari hmm. igihe cyose uzanyambaza eric urabizi ko ntabwo ndakwimaho ikiganiro hmm. ariko gusa icyo dupfa ni uko ibyo uba ushaka aho ungana ko ntagana <laughs> ndabizi ko ari cyo kibazo nta kibazo uko bizajya bigenda nanjye nzajya ngenda njya mu mujyo wawe ariko ntabwo ari ngombwa yuko n'umunyamakuru agenda agendera muri sipiriti y'uwo bari gukorana ikiganiro rega reka nkubwire mm. Eric mm. nk'urugero katuve nka masharirene mm. ubutumwa bwiza aranahugura mbona ahugura abantu ngo bashaka simbizi Mm. asigaye akora no kwa buryohe mm. iyo ko <laughs> purayiveti life ye eh. ko ari byo yahisemo kandi azi ibyanditso byera icyo bivuga n'iki mm. ejo nabonye bamwataka tu pe neza neza noneho baramu ariko we wazi kurwana azi kubasubiza we ntakeneye azi kubasubiza ariyizeye ah, <laughs> rero mu by'ukuri reka mbabwire ababa batana bose mujye mumenya ahubwo kugira ngo ngewe nze muri social media mbana ubusabwa nabasengera Mm. njya mbona abantu ngo bajya mu misozi gusenga uh, numva rero nabagira inama yo kuyoboka imisozi bakayizamuka ibyo mm. babona bitagenda bakajya gutakira imana abanabishoboye bakajya na israel ahubwo bakurira indege ikibazo mm. kikavaho ibibagoye byose bikagira gute kubera ko ngo yewe urushye n'uremereye ngo umusanga ndabaruhura urinda waremererwa ukajya kugira iyo gutura agahinda kawe social media wagiye ukagatura imana ukareba ko bidahinduka ikindi numva ariko twabigiye tubigenza mm. nawe ariko reka nkubaze ri ngira ngo abana mfite urabazi sibyo mm. ah, habonetsemo ukora ibitagenda neza mm. wamuta ntabwo wamuta nongere mbisubiremo mutesi ni umwana w'imana ni ikiremwa cy'imana ni umukobwa wa yesu ibyo yarakoze byose yesu arabizi kandi ashoboye kumusubiza ku rufatiro ruzima arabishoboye byose mm. rero ko wirirwa utukana ugira gute ntabwo ari byo ntabwo ari byo mu musengere niba hari ibitagenda mm. mu mugire ku musozi nk'uko murirwa mugera ku musozi abadiyasipora sibyo <laughs> mugire ku musozi mm. mwirwa ku misozi wa abadiyasipora no mu buvumo Mm. naho niba umugere ku musozi n'umwana wo mu rwanda n'umwana w'abanyarwanda ni umukozi w'imana n'umwana wacu ejo bundi yaba umudiyasipora yesi cyangwa yanabaye we we yaba umudiyasipora kuko yagiye kanada <laughs> so rero eric numva mm. uko niko mbyumva uko niko mbyumva sibyo mm. ah, uko niko mbyumva ngewe ari ngewe pasonare nzi ibi bintu koko ari byo si ujye ko ntanazi niba ari byo mm. namusengera nkamugira ku musozi nkamumanuka nkazamuka nkinginga imana ikamusubiza ku rufatiro ruzima mm. yego mu rugo rwiza rwaba urwa kabiri rwaba urwa gatatu ruzima rutajegajega mm. akayikorera neza kandi nzi neza nashidikanya ko kuko icyo bibiri bivuga arabizi niba yarabirenze abizi kuki twebwe turuha turimo turarushywa n'iki ko kandi noneho turimo turica abana mu mitwe turimo turica abavandimwe turimo turica inshuti turimo turica abantu benshi mm. sugewe numva rwose uh, oya erike ni uko ngushubije rero ngewe ndumva nyuzwe n'ibyo nagushubije mm. urakoze cyane rero kuba witabira ubutumire bwacu reka hano ntazahungabanya yenda mu byo nasobanuye azambabarire mm. ntabwo tuba twaje ahangaha kugira abantu duhungabanya cyane ko mubizi ko ngewe nkunda kubaganiriza ibintu bisa n'imitima ndetse bituma abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi ah, bumva ibyabagarura mu murongo n'ibyo ngewe hmm. ah, nkunda kuvuga cyangwa se byabasana imitima yabo nk'ikintu cyose cyahungabanya amahoro yabo mba naje gukora ikiganiro cyo kugira ngo abari muri uwo mujyi wo guhungabanya ah, amafamire bakoresheje social media kugira ngo umuntu awugure bashobore kwisubiraho hari ubundi buryo byakorwa eh, kandi tutambuye abantu gusa kandi tutavuze nabi hmm. murakoze cyane rero dusoreza kino kiganiro dusengera imana kugira ibyo twumvishe ntibe bice mu gutwi ngo bihinguke mukunda ahubwo bibe inkomeza mutima ah, data mu izina rya Yesu nziza uri imana ikomeye uri imana y'ubutware n'ubushobozi uri imana twiringiye mwami mwiza ndasenze ndasengera umuntu wese udukurikiye waba udukurikiye uri mu bitaro ikiganza cy'uwiteka kigukoreho kandi kigukize waba udukurikiye bitameze neza byanze abana babuze amafaranga yo kujya mu ishuri cyangwa se ah, mufite inzara mu rugo ibyo byose Yesu arabishoboye reka abakirisha ikiganza cye n'imbabazi ze ndasengera umudamu wankurikira bikaba bitameze neza mu rugo rwe urugo rwawe rugiye gusenyuka ndasenze kugira ngo imbaraga z'imana zirutahemo imbaraga z'imana zisana zisana hasenyutse mu izina rya Yesu kirisito ndasengera umuntu wese udukurikira muri aka kanya akaba atamerewe neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaba ari mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bw'imibereho ndasenze uwiteka imana ngo umumanukire muri aka kanya yumvise ijwi ryacu data mwiza umanuke umusane umanuke umugirire neza umanuke umutabare umanuke umubere imana mubere ibyiringiro mukunzi mwiza ndasenze muri aka kanya rero kugira ngo umuntu wese warahungabanyijwe n'ibivugira ku mashusho mbi ya papa ndasenze kugira ngo wera wa isirayeli umanuke ubane nawe umanuke umugirire neza mana ntitwarengagize no gusengera abantu bose badukurikira batamerewe neza ku isi yose mwami mwiza ndasenze kugira ngo ikiganza cyawe kibakozeho shimwa ashyirwa hejuru tegeka aganza ahabwa ikuzo n'icyubahiro ni mu izina rya yesu kirisito senze nizeye amen shalom shalom amahoro y'imana n'abana nawe